Buonasera a tutti, grazie di essere qui questa sera. Abbiamo organizzato questo evento eh, per parlare della crisi economica, delle vere cause di questa crisi economica. economica. Eh, eh, devo dire due, cose molto velocemente. Allora, la prima cosa, alla fine della relazione eh, potrete fare delle domande, dovete fare delle domande se naturalmente lo volete fare. Abbiamo pensato di, di fare in questo modo. Qui alla vostra sinistra avremo un microfono e chi vuole chi vuole venire a fare la domanda appunto la faremo da questa posizione. Eh, vi chiedo la cortesia magari di fare domande brevi e eh, pertinenti proprio all'argomento di questa sera che sarà naturalmente l'economia, la macroeconomia, la crisi economica. La seconda cosa, volevo precisare che dietro a questo evento non ci sono partiti politici, movimenti, eh, volevo appunto precisare questa cosa. Bene, siamo pronti, eh, faccio la presentazione. Giornalista d'inchiesta, scrittore, saggista, eh, cofondatore della trasmissione televisiva Report, ha scritto per le più importanti testate giornalistiche quali La Stampa, Il Manifesto, Il Corriere della Sera, La Repubblica lo ringraziamo di aver accettato il nostro invito, signori e signori, Paolo Barnard. Buonasera, il punto, il punto qua è, oltre a capire che cosa sta succedendo eh, ai nostri redditi, ai nostri capannoni, al nostro portafoglio ordini, al nostro negozio, eccetera, alla, ai risparmi, a, alle possibilità dei nostri figli dei nipoti di, di, vivere in un paese che crei lavoro, eccetera. Al di là di questo, eh, eh, al di là della comprensione di cosa sta veramente succedendo, che è importante perché nessun giornale né televisione ovviamente vi, vi offrirà un'informazione eh, reale di quello che sta succedendo, non possono perché dipendono in tutto e per tutto dai signori che guidano l'economia, per cui non possono perdere il posto di lavoro raccontando la verità. Allora, eh, al di là di questo però c'è il fatto di cosa fare dopo, perché io eh, giro l'Italia a fare conferenze da molto prima della crisi economica. Su tutte le inchieste che facevo c'era sempre il solito round, l'inchiesta andava in televisione, dopo c'erano i tre mesi di conferenze. Insomma, sono degli anni che faccio queste cose e eh, ho anche fatto delle cose di un certo rilievo, perché se pensate a Rimini nel, nel febbraio di quest'anno, quando abbiamo raccolto 2180 persone paganti per, per ascoltare questi temi, è stata la più grande, più, grande, la più grande, conferenza di economia della storia d'Italia, forse una delle più grandi mai fatte al mondo. Ecco, eh, dove, quelle 2180 persone dove sono finite? Perché eh, acquisisci il sapere, molti mi scrivono dopo, dicono io non, non immaginavo eh, eh che cosa stava succedendo, lei mi ha aperto gli occhi, adesso eh, eh, uno che mi ha scritto di recente ed è pubblicamente apparsa questa cosa è l'attore italiano Riccardo Scamarcio, che è un divo delle, delle, delle ragazze, eccetera, il quale in un'intervista su Io Donna del Corriere della Sera aveva detto io leggo Paolo Barnard, è importantissimo, eccetera. E lui mi ha chiamato e mi ha detto, ah, tu mi hai aperto gli occhi, io prima di leggere te non avevo mai capito cosa stava succedendo nel mondo della politica e dell'economia. Grazie Riccardo Scamarcio, un attore famoso, tutto, ma chissà quanti ci sono come lui, no? che mi leggono e hanno capito, quanti sono venuti alle conferenze hanno capito, e poi, ecco, il punto è poi. Il discorso è cosa fare con tutto quello che apprenderete questa sera. Sto partendo dalla fine del discorso, perché è la cosa che mi preme di più, eh, perché dal mio punto di vista, lo capirete anche dal punto di vista umano, eh, se qualcuno si mette nei miei panni, star qua sopra non è che a me interessi più di tanto, sinceramente, non è che il fatto di essere chiamato in televisione una volta o due mi interessi più di tanto, a me interesserebbe riuscire a fare qualcosa più che eh, ad avere l'applauso. Eh, e allora parto proprio da questo punto. Che cosa facciamo noi cittadini che viviamo sulla nostra pelle eh, questa cosa orrenda che sta succedendo, poi dopo una volta che abbiamo acquisito gli strumenti per capire e per fare delle richieste alla politica, al mondo della politica, cosa facciamo? Allora io vorrei che questo pensiero, che cosa farò io questa sera dopo che esco da qua, rimanga, rimanesse con voi almeno lungo tutta l'esposizione, perché magari alla fine <laughs> se questo tarlino, se questo tarlo vi ha lavorato dentro la testa, magari alla fine facciamo uscire da qua, non dico tutti, ma qualcuno, con un'idea precisa eh, eh, di come agire con quello che ha imparato e come salvarsi la pelle, nel senso metaforicamente parlando, ma neanche tanto metaforicamente parlando. Um, allora, venendo, andando con ordine, io eh, porto in Italia questa teoria economica che ha un nome strano, si chiama Modern Money Theory. Ora, ovviamente, uno dice, già l'economia per il 99% delle persone è una palla, una noia tragica, nessuno se ne vuole occupare, neppure persone cosiddette acculturate. Poi in più un nome così strano, chissà cosa vuol dire. Allora, ehm, bisogna comprendere un fatto che è fondamentale nella vita di tutti, letteralmente di tutti. Quando eh, eh l'Italia, ma non solo, quando noi esseri umani siamo, almeno in questa parte del mondo, usciti dalla tirannide, cioè usciti da quei sistemi dove avevi il principe, avevi il barone, avevi la chiesa da una parte, avevi gli imperatori dall'altra, avevi i signorotti, avevi i padroni, eh, insomma, gente che dettava eh, legge, vita, morte su chiunque e non c'era possibilità di dire niente, la gente, cioè queste persone erano meno che animali, a volte valevano meno degli animali, detto sinceramente eh, proprio dal punto di vista del, del, del proprietario. Ora, una volta che si è usciti da questo sistema e abbiamo cominciato nel Settecento piano piano, no? grazie al pensiero di uomini che sono passati come uomini illuminati, gli illuministi e tanti altri, abbiamo cominciato a dire, beh insomma in fondo la gente qualcosa conta, in fondo la gente ha dei diritti, la gente deve avere dei diritti, la gente deve stare meglio, eccetera, no? e questi signori, i, questi, questi padroni feudali del mondo, di tutto, della vostra vita, dell'economia, di tutto, devono perdere qualcosa, perché sennò la bilancia non si mette in pari e, e non si crea giustizia. Ecco, abbiamo cominciato in questo modo, sono passati quasi 250 anni da, quegli, da quei tempi, d'accordo? E eh, il mondo ha visto una trasformazione enorme, ok? Cioè, eh, guardate dove siamo, eh, solamente un centinaio d'anni fa eh, probabilmente tutti qua dentro, io incluso, saremmo stati servi della gleba, incapaci neppure di, di scrivere o di leggere, capito? Eh, niente, proprio le nostre famiglie di origine, da cui ciascuno di noi proviene, erano ridotti così, erano messi così. Oggi siamo qua, bene, perfetto. Eh, dovete vederla dal punto di vista di chi, non di chi l'ha acquisito il potere, cioè la gente, cioè le società, cioè le democrazie, voi dovete cominciare a guardare le cose dal punto di vista di chi l'ha perso il potere. Cioè questa era gente che si svegliava la mattina e comandava il mondo, comandava l'universo. Non, c'erano giudici, non c'era un tribunale, non c'erano leggi, non c'era niente. C'era la parola del signorotto, quello lui diceva il proprietario, il padrone, tac, tac, il prete diceva una cosa, tu eri morto, non morto, finito, non finito, lavoravi, non lavoravi. Eh, questo era comune qui nelle campagne, lo sappiamo tutti, cioè, cioè il potere di vita e di morte. Okay, questi hanno perso sta roba non è che gli è nata bene di perdere, non è che l'hanno persa volentieri, hanno perso ricchezze inimmaginabili. D'accordo? Hanno perso il potere di dire al contadino che non si era levato il cappello davanti alla signora in Siberia con la moglie. Via. Non c'erano avvocati, non c'era niente, zero. E questo non succedeva 300 anni fa, succedeva nella Russia zarista e un bellissimo romanzo di Turgenev racconta questo episodio che lui ha visto con i suoi occhi pochi decenni fa, diciamo, ok? non tantissimo fa. Okay, hanno perso questa roba, hanno perso ricchezze, ricchezze, immense, pensate agli sfruttamenti coloniali, pensate all'era industriale, pensate ai profitti di, che hanno fatto i grandi nomi dell'industria, che hanno fatto la storia dell'Europa, i Krups, i Siemens, i Rothschild, eccetera. Questi grandissimi, questi hanno perso potere e ricchezza in quantità incredibile. Non gli è andata bene, allora, dovete capire che non sono rimasti seduti a casa a dire, beh vabbè, avevo 27 tenute, eh, 6.000 persone che lavoravano per me a mezza moneta al giorno, adesso non ho più le 27 tenute, ne ho 5, eh, ho l'aereo privato e non ho più 27.000 persone che lavorano per 5 centesimi, ma ne ho eh, 200 o 300 che lavorano per me. Non è che si sono accontentati di questo, sono rimasti a casa a dire, vabbè, abbiamo perso, pazienza. È, è logico, è intelligente pensare che le elite abbiano tentato e pianificato in qualsiasi modo possibile e immaginabile di recuperare il potere che avevano perduto. Il sistema democratico non gli andava bene, non gli è mai andato bene. E non è che, ripeto, sono rimasti a casa a far nulla, hanno cominciato a lavorare sodo, e Questo è stato l'oggetto della mia ricerca, quando iniziai a pensare di scrivere «Il più grande crimine». Mi posi il problema di dire: ma se è vero che oggi, anche se abbiamo la democrazia per finta, anche se abbiamo gli stipendi, l'INPS, le pensioni, l'ambulatorio e il medico di base, d'accordo, e nessuno, nessuno, dei nostri bambini lavora più in miniera uh, uh, per una moneta al giorno, mezza moneta al giorno, ok? Anche se abbiamo questo, però voglio dire, uh, noi oggi, cioè questa gente oggi, che ha ripreso abbastanza potere da poter creare un intero continente dove i diritti dei cittadini e dei parlamenti sono stati distrutti, come, sarà, come, hanno fatto ad arrivare fin lì? Avevano tantissimo potere, gradualmente l'hanno perduto man mano nei, nei decenni e nei secoli, in due secoli e mezzo e oggi ne hanno recuperato abbastanza da poter riuscire, senza che nessuno se ne accorgesse in realtà, a riacquisire abbastanza potere da togliere potere ai parlamenti nazionali, da togliere potere alle Costituzioni, da togliere potere economico agli Stati, da riprendere in mano quasi tutta la gestione della ricchezza del mondo. E allora io mi sono posto questa domanda e ho detto, io devo raccontarla questa storia. Devo riuscire a fare una ricerca seria, approfondita, con dei degli accademici importanti, non gentetta da quattro soldi, gente che abbia veramente approfondito le questioni, e raccontare come questo è successo, cioè come questo colpo di stato finanziario che ha travolto anche l'Italia nell'ultimo anno sostanzialmente, e che è solamente il punto d'arrivo di un processo lunghissimo, si è potuto verificare. Ecco che eh, eh cominciamo a scoprire un mondo che non immaginavamo, cominciamo a scoprire che realmente eh, queste famiglie, questi grandi industriali dell'Europa, queste famiglie a una volta nobili, questi chiamati rentiers, e venivano chiamati e sono ancora chiamati rentiers, hanno lavorato in maniera molto diligente, molto capace, finanziando con miliardi il loro lavoro per portare una situazione naturalmente compatibilmente con eh, la modernità, non potevano più riportarci al carro, eh, a, ai gendarmi e, e, e, alle galere sotto ai castelli. Eh, hanno dovuto farlo nei limiti della modernità, ma hanno potuto riportarci a una situazione di neofeudalesimo. Perché quello che noi oggi viviamo, eh, anche se questa sera abbiamo mangiato la cotoletta, abbiamo guardato la televisione e domani andiamo a, a Lido di Spina a fare il weekend, noi oggi stiamo rivivendo una situazione di neofeudalesimo. Perché quello che voi avete, che oggi considerate eh, il benessere sostanzialmente, non è che una briciola in realtà, una briciola di quello che potreste avere. Una piccola, miserabile, microscopica briciola e tutto il resto che voi non avete, non avrete mai, per non parlare di quelli che non vanno a fare il weekend all'Ido di Spina perché sono stati licenziati eh, o, o, hanno delle situazioni a casa drammatiche perché hanno mutui da pagare e, no, e non possono veramente neanche immaginare di uscire più a mangiare la pizza con i figli. Okay. Cioè, e, e, e tutto quello che voi non avete l'hanno acquisito loro, se lo sono ripreso l'avevano perduto dal Settecento in poi man mano e adesso l'hanno completamente ripreso. E l'hanno ripreso con gli interessi, perché pensateci bene, la regina Vittoria per avere quello che aveva doveva combattere guerre, doveva mobilitare risorse immense, rischi pazzeschi, ovviamente non personali, ma sto dicendo carneficina a destra e a sinistra, un impero da controllare che richiedeva degli sforzi bellici militari spaventosi, per poi acquisire un profitto che era enorme, d'accordo? Ma voi immaginate che oggi ci sono quattro persone a Wall Street che senza fare guerre e senza avere 27.000 soldati, ma con 15 dipendenti o 20 dipendenti in un ufficio, fanno gli stessi soldi, esattamente identici, forse anche di più. Quindi nella realtà oggi si sono ripresi la ricchezza e con gli interessi. Se la sono ripresa in maniera molto più furba Nessuno può neanche dire ma eh, hai fatto sparire mio padre impiccato a un gancio di ferro in una segreta di Parma perché protestava contro le ingiustizie. Nessuno neanche più dire, può più dire questo, anzi no, adesso c'è la democrazia, noi possiamo dire quello che vogliamo e loro si stanno arricchendo molto di più di prima, come prima, molto di più di prima, alle nostre spalle. E siamo noi quelli che pian piano stiamo perdendo il potere uh, del, di acquisto dei nostri stipendi, che rispetto agli anni 70 è calato fino al 72%. Questa è una cosa che non, si, non scrive il Corriere della Sera, non lo dico neanche a Ballarò, però è così. C'è un bellissimo studio che fra l'altro è della Bocconi, dell'Università Bocconi, fra l'altro, che è quella di Monti, perché qualcuno dentro che ancora sa studiare alla Bocconi c'è, che parla di crolli del potere d'acquisto degli stipendi dal 75 a oggi fino al 72%. Voi avete perso questo. Chi qua eh, ha i capelli bianchi si ricorda, io me lo ricordo benissimo perché ero bambino, che una persona che lavorava in casa riusciva non solo a mantenere una famiglia, ma a fargli fare anche le vacanze. Due persone che lavoravano, facevano le vacanze, mandavano i bambini al mare e pagavano un mutuo. Cioè, sono eh, eh poteri d'acquisto che oggi sono inimmaginabili, ma non solo. Eh, rispetto al potenziale tecnologico che abbiamo, abbiamo ancora una sanità da medioevo e non abbiamo una sanità migliore, non perché non sia possibile, non perché non ci siano i mezzi, ma perché non vogliono darceli, semplicemente non ce li vogliono dare. Potremmo tutti lavorare per vivere benissimo nella piena occupazione italiana un terzo di quello che lavoriamo, con lo stesso reddito, con lo stesso standard di vita, anzi di più però non eh, ci concedono di farlo. Potremmo portare via tutta la metalmeccanica italiana che sta rotolando giù dal burrone, prendere tutta la Fiat, mandare eh, eh, eh, il signor Marchionne a, a, in vacanza in Canada, riprendere tutta quella gente che perderebbe il lavoro, farla rilavorare da un'altra parte con stipendi migliori e non avere più questo ricatto, questo cappio sulla testa del fatto che la Fiat ci sta o la Fiat non ci sta, che c'è o non c'è, l'investimento o non investimento. Potremmo dire agli investitori internazionali che oggi non scommettono più sui titoli di Stato italiani, andate al diavolo, chi se ne frega. E avremmo, con questa economia, gli investitori che invece tornano a bussare alle porte dell'Italia ci pregano in ginocchio di comprarci i titoli di Stato. Vorrebbe dire una società che si democratizza veramente, e che riesce a, a godere di uno standard di vita che è dieci volte quello attuale, per tutti. Allora, <clears throat> questa presentazione eh, specifico non è il parto della fantasia di Paolo Barnard, è il parto di un'economia che ha 100 anni di storia okay, eh, e che eh, ha questi padri, che elenco molto rapidamente. Questo signore, un tedesco, Georg eh, Friedrich Knapp, è, è un, stato un grandissimo economista, è importante perché è il padre di questa teoria che si chiama il cartalismo. Non è difficile, ve lo spiego in tre secondi. È uh, la cosa che sta poi alla base di tutto quello che vi ho appena detto. No? Vi ho appena detto, voi potreste avere dieci volte di più di quello che in realtà vi dicono che non potete avere. Adesso ci sono i tagli, no? bisogna risparmiare, no? anzi bisogna stringere la cinghia semplicemente perché chi comprende, come fece per primo nella storia Friedrich Knapp, il, il valore del cartalismo, cioè che la moneta, eh, allora era la carta, oggi è moneta elettronica per la maggior parte, che la carta moneta non ha nessun valore per lo Stato che la emette ha e acquisisce un valore solamente per chi non può emetterla e deve lavorare per averla, ma per lo Stato che emette la moneta, la carta è carta, è una unità di conto senza valore intrinseco, si dice in economia, un'unità di conto che lo Stato produce dal nulla. Non è un peso per lo Stato, non è un indebitamento per lo Stato, lo Stato ne può fare un uso illimitato all'interno di alcuni parametri di sicurezza, ma sono pochi e anche abbastanza semplici da comprendere, okay, questa carta non ha valore per lo Stato, vuol dire che lo Stato la può creare e darla a voi. Dopo lo vediamo più nello specifico. Un altro padre di questa economia è John Maynard Keynes, eh, che ha fatto uno dei maggiori economisti della storia dell'umanità, eh, Mitchell Inns, un altro, Abel Erner è eh, un nome importante perché non, è un uomo che viene dal retroterra nostro, non è un, un accademico, lui iniziò come piccolo imprenditore in America, eh, e aveva una, non so se un magazzino di qualcosa, eccetera, che fallì miseramente nella crisi del 29 e dovete capire come si sentì lui, si, si, si, si sentì esattamente come si sta sentendo questa mia amica che ha investito tutto quello che ha in un negozio uh, uh, nella provincia di Bologna e ha, ed è lì che è impiccata tutti i giorni perché con la crisi la gente non entra a comprare. Okay? Lui fece una fine ancora peggiore perché fu travolto dalla crisi del 29 eh, solo che si incaponì e disse ma io devo capire perché l'economia mi ha sottratto i miei, i miei clienti. Non mi, non mi, arrendo a dire c'è la crisi economica, voglio capire. È diventato un economista, un grandissimo economista accademico, insegnava, come vedete, all'Università di Cambridge e la cosa importante è la finanza funzionale, perché lui ha detto, ha scritto sulla differenza fra la finanza ortodossa, quella classica, quella che leggete sul Carlino, sulla Repubblica e nei telegiornali, e la cosiddetta finanza funzionale, che si rifà sempre al principio del cartellismo. Cioè esiste un modo Stato, per lo Stato di gestire la moneta che è funzionale a che cosa? Alla piena occupazione, alla piena, ai pieni servizi sociali, alle piene infrastrutture, alle piena, alla piena produzione delle aziende, al rilancio produttivo del paese, eccetera. Lui disse: noi andiamo avanti per schemini e dogmi che ci vengono insegnati nell'università dai grandi tromboni dell'economia, e questa è la finanza ortodossa. Poi c'è la finanza vera, quella che veramente serve alla gente, la finanza funzionale di Abel Lerner. Okay. Uh, <clears throat> eh, Win Godley, altro economista importantissimo, vi farò vedere dopo che cosa sono i suoi bilanci settoriali per capire esattamente com'è possibile, com'è veramente possibile che uno Stato che ha una moneta in mano possa fare quello che ho appena detto, che sembra incredibile, Uh, Hyman Minsky um, ci ha parlato della instabilità finanziaria, cioè de, de, del processo, esattamente del processo che ha portato alla grande crisi finanziaria del 2007 e moriva nel 1996, per cui ce l'ha preso. Charles Goodhart della Banca d'Inghilterra eh, è l'economista oggi eh, eh vivente più autorevole eh, che sostiene esattamente quello che io vi sto dicendo e vi spiegherò anche più avanti, cioè che questa emissione della carta, della moneta da parte dello Stato, che crea un debito che è del tutto fittizio, il famoso debito pubblico, non è un peso né per lo Stato né tantomeno per i cittadini. E qui ribaltiamo completamente la prima grande retorica, che è quella uh, del debito pubblico è il nostro debito, è il debito dei nostri nipoti. Questi sono gli economisti che porto in giro eh, per l'Italia, uh, no, non funziona, vabbè, un po' in giro per l'Italia eh, sono economisti di altissimo livello, sono quelli che verranno a Rimini e a Cagliari um, Uh, per il 20 e 21 ottobre e il 27-28 ottobre, sempre che si faccia. Allora, qui c'è una uh, serie di slides che ho fatto per le imprese perché questa presentazione la faccio anche quando parlo agli imprenditori, però non è che qua ci interessi particolarmente, a meno che non ci sia qualche imprenditore qua che dopo le vuole vedere e gliele faccia vedere. Allora, eh, andiamo al primo punto, che è il punto più importante. La modern money theory, questa economia che parte dal cartalismo di, di NAP dell'Ottocento, eh, vi, di, vi dice, e vi ho appena detto, che in realtà se uno Stato è proprietario della propria moneta, può decidere di usare questa carta, che per lui non è debito e non è debito neanche per i cittadini, per eh, il benessere di tutti i cittadini. Questo l'Italia fece per un periodo, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia si comportò esattamente in questo modo, chiamiamolo keynesiano, post-keynesiano, cioè o modern money theory, anche se allora la modern money theory ancora non era stata coniata come, come, termine. L'Italia fu un paese che spese molto, lo Stato produsse questa carta, ne spese tanta. Per far che cosa? Per riportare una, una, una nazione che era sotto le macerie della guerra e dove eh, il maestro Manzi in televisione insegnava l'italiano agli analfabeti, questo era l'Italia, c'erano gli analfabeti, tantissimi, nel sud addirittura erano quasi una maggioranza, okay? per prendere questo paese che era messo peggio di come è messa l'Albania oggi o il Kosovo e portarlo a diventare la settima potenza o quinta o settima potenza del mondo. L'Italia è stata presa dalle macerie degli analfabeti e della guerra e è stata portata una società agricola, rurale, senza miniere di carbone, senza giacimenti di petrolio, senza praterie sterminate con 100, 200, 300 milioni di, di, di, di animali, eccetera senza ricchezze minerali pazzesche, è stata portata da niente a, a, diventare il settimo paese più Questo piccolo paesino lì in mezzo è diventato... E io quando ero ragazzino, a 12-13 anni, mi ricordo che già mi chiedevo, ma com'è possibile che noi siamo <laughs> così forti da essere entrati nel G7? Ma cos'è che abbiamo? Boh, evidentemente andiamo bene, no? Non mi rendevo conto. Esattamente perché lo Stato fece questa cosa, spese molto per noi, ci, ci creò tutta questa ricchezza. Naturalmente cosa succede? Che poi eh, coloro a cui non va bene, coloro per, per, i quali non è accettabile che la democrazia arricchisca la cittadinanza, hanno creato una ideologia, che è il neoliberismo, eh, ideologia economica neoclassica, che ci racconta esattamente il contrario. No, no, no, no, ma no, no lo Stato ha speso, ma si è indebitato, ha sbagliato. Adesso i soldi che avete dovete restituirli. Siete indebitati, non va bene così. Ok? Andava tutto bene fino a che questi signori non hanno preso il sopravvento e ci hanno raccontato che l'Italia era un paese di spendaccioni, a parte il fatto che non è vero. E lo vediamo subito. Questi dati che io prendo, li prendo dalla spesa dello Stato dell'Unità d'Italia oggi, vedete qua, questo è il governo italiano, Ministero dell'Economia e della Finanza, ok, qui non sono dati inventati da chissà quale giornalista. Ora voi vedete rapidamente come in questo grafico si dimostra che l'Italia, che è verde, nella spesa pubblica, in percentuale sul PIL, nella realtà, partendo dagli anni 60, è sempre stata in mezzo alle medie europee e internazionali, non è mai stato, mai stato il paese che spendeva più degli altri ha superato di un poco negli anni 90 la media dei paesi europei, poi si è allineata fino a congiungersi di nuovo verso la fine del 2009. Questo non è un paese che sta spendendo in maniera stratosferica. E questo altro eh, grafico è molto interessante da vedere. I, queste sono sempre la spesa delle amministrazioni pubbliche dell'Italia sul prodotto interno lordo. L'Italia, secondo guardate la media dei paesi europei, questa è l'Italia, vedete che noi abbiamo delle percentuali che sono nella media europea, assolutamente dentro la media europea, ma addirittura per esempio sotto la media francese, che comincia a essere già sul 50%, molto più alta di noi. Se poi vediamo gli anni più recenti, ancora di più. L'Italia qua, la Francia molto più spendacciona dell'Italia, il Belgio anche, siamo sempre nella media europea. L'Italia non è vero che è stato un paese di spendaccioni, prima bugia. Okay? Um, questa è un'altra bugia che ci raccontano. Rapporto debito-prodotto interno lordo. Questa è l'Italia che noi persone più anziane qua dentro abbiamo conosciuto. I Forlani, Spadolini, Fanfani, Craxi, De Mita, bla bla bla. Gente per carità, non certo, <laughs> non certo politici raccomandabili, ma stiamo sull'economia però. Okay? Guardate il debito pubblico italiano la parabola che ha fatto. Non è stato un disastro fino alla caduta della Prima Repubblica. Guardate dove si è impennato il debito pubblico italiano nella realtà. Con i governi tecnici del post-Tangentopoli, fino ad arrivare a Berlusconi, con Berlusconi leggermente cala, cala ancora col arrivare ad Alema e Amato, okay? e poi dopo si rimpenna in tutti gli anni successivi. Um, questo, vabbè, eh, sono... Questo di nuovo, questa è una cosa del Fondo Monetario Internazionale che riguarda l'Italia, è la spesa dello Stato e le tasse, ok? La linea nera grossa è la spesa dello Stato eh, e queste qui sono le tasse. Come vedete, negli anni virtuosi in cui l'Italia diventa uno dei sette paesi più ricchi del mondo, la tassazione è sempre stata di molto inferiore alla spesa dello Stato. Lo Stato ha sempre cartalisticamente speso di più di quello che ci tassava. E lì il paese è diventato uno dei sette paesi più ricchi del mondo. Guardate il trend finale con l'entrata nell'euro, come la tassazione comincia pian piano a raggiungere la spesa e oggi abbiamo eh, la tassazione che abbiamo, lo sappiamo, dal 50 al 61%, dipende dalle regioni. E guardate questa cosa che è straordinaria, presa da economia e finanza della Repubblica, dice a metà degli anni 90 l'Italia appariva, a giudizio delle agenzie di rating che oggi hanno tagliato il giudizio su di noi, appariva come una delle economie leader dell'Unione Europea, con una crescita media anno superiore al 2% nell'ultimo decennio. Oggi cresciamo meno 2,6%. Crescevamo allora del 2%, una crescita media, quindi voleva dire che c'erano dei momenti in cui si cresceva anche di più. Ok? Standard Poor, che sono queste agenzie di rating che avete sentito sui giornali, apprezzava il record italiano di un tasso di inflazione moderato, 5,8%. Chi è che sa qual è l'inflazione di oggi? 2, 2, 3, dipende dai semestri, 2-3%. La responsabile economica della Banca d'Italia, nonostante il presente elevato livello del disavanzo pubblico, deficit 9,4%, avevamo il deficit al 9,4%, chi è che sa cos'è il deficit oggi? 3,4. Ok? Il deficit italiano oggi è al 3,4. 9,4. Debito pubblico 124%. 4 punti superiore al debito di oggi. Più alto del debito di oggi. D'accordo? Allora, com'è che negli anni 90 l'Italia appariva a giudizio delle agenzie di rating come una delle economie leader dell'Unione Europea? Qual era il motivo? Cos'è successo? Perché negli anni 90 avevamo la lira, la moneta cartalista che lo Stato poteva spendere come voleva e aveva speso nei 30 anni precedenti come voleva e aveva speso a debito nei 30 anni precedenti, creando la settima più, maggior potenza economica del mondo. E grazie solo a questo in quegli anni le agenzie di rating, nonostante avessimo deficit più alto, debito più alto, inflazione più alta, ci giudicavano come una delle eh, economie leader dell'Europa. Oggi abbiamo dei parametri economici virtuosi, quelli che piacciono a Monti, virtuosi, ok? Siamo i pigs, cioè i maiali d'Europa. Nella vergogna dell'Europa economicamente, con una crescita a eh, meno 2,6, con eh, una disoccupazione che sta arrivando a un livello spagnolo, abbiamo il 34% di giovani disoccupati, la disoccupazione è al di sopra del 12% e via dicendo. Ok? Cosa è successo? Siamo passati all'euro, cioè lo Stato, passando all'euro, ha perduto la carta, ha perduto il suo cartalismo, ha perduto la possibilità di emettere questa carta, questa moneta, di inventarla dal nulla e di spenderla in modo keynesiano per arricchire il paese. Okay? Um, allora, prima di passare a questo, vado alla lavagna un attimo, perché dobbiamo capirlo bene, questo concetto, di, eh, e questo è Win Godley, questo concetto di eh, che cosa significa per un paese avere una moneta, cosa significa avere un bilancio dello Stato, cosa significa avere un bilancio in passivo, un bilancio in pareggio, un bilancio in attivo. Il bilancio in passivo è il momento in cui lo Stato spende di più di quello che vi tassa, quindi usa la carta, è cartalista, capendo, comprendendo che questa sua emissione non è un debito per nessuno, tanto meno per lui, tanto meno per i nostri nipoti. Avere un bilancio in pareggio vuol dire che lo Stato decide di spendere e di ritirare dal pubblico tutto quello che ha speso, cioè dare 100 e togliere 100. E il bilancio inattivo è addirittura il contrario, cioè lo Stato spende 100 per i cittadini e di tassa 120. Così questo signore che si chiama Stato accumula una, un tesoretto che non si capisce a cosa serve, non si capisce a chi serve. Vabbè, allora, um, questa è l'Italia. Ok? Questo è il nostro paese. E come dico sempre, ogni paese, ogni nazione ha due tipi di ricchezze. Una ricchezza finanziaria rappresentata dal denaro, e da tutto quello che è denaro, è denaro anche un titolo di Stato, è denaro anche un'obbligazione, è denaro anche uh, un titolo di una banca, eccetera. E, e ricchezza reale. Ricchezza reale sono le auto, le case, i campi, le industrie, tutto quello che è il cibo, la carne, tutto quello che è ricchezza reale. Allora, in questo paese ci sono due entità e solo due, il governo e il non governo. Questo è G e questo è non G. Semplice, che cos'è il governo? Il governo è tutto l'apparato pubblico, tutta l'amministrazione dello Stato, questo è il governo. Tutto ciò che non è amministrazione dello Stato e apparato pubblico, cioè tutta la cittadinanza, le imprese, i bar, i negozi, i mestieri, eh, i campi, i contadini, tutto quello che non è governo è settore non governativo. Ciascuno di questi due settori, se ci pensate bene, ha esattamente la stessa divisione di ricchezza. Tutti noi abbiamo soldi e cose, la maglietta, la, la casa, eh, il trattore, eh, il, eh, il, computer eh, o appunto i risparmi in banca o i debiti in banca, perché sono soldi anche quelli. Allora, <clears throat> lo Stato ha denaro e cose reali, noi abbiamo denaro e cose reali. La domanda che ci dobbiamo fare è, dimenticandoci per un attimo lo Stato, qua dentro, all'interno di questo settore che siamo noi, chi crea denaro? Se noi ci mettiamo tutti quanti, facciamo per comodità di ragionamento, immaginiamo che siamo, noi siamo il settore non governativo, cioè siamo tutta l'Italia tutta l'Italia dei mestieri, delle aziende, delle professioni, dei cittadini. Siamo tutti chiusi qua dentro. Allora, qui dentro chi crea denaro? Chi è che è in grado di creare denaro? Perché vi faccio questa domanda? Perché dobbiamo capire come facciamo tutti noi ad acquisire più ricchezza finanziaria per avere un, migliore reddito, per avere un migliore standard di vita, per avere più tutele, per avere più servizi, per avere tutto di più. Okay? abbiamo bisogno di creare più finanza per questo. Chi di noi crea denaro? Qualcuno di noi ha la, uh, la, la, la stampatrice de, di bigliettoni a casa, nessuno ce l'ha se non a parte qualche falsario, dire, nessuno di noi ha la zecca, nessuno di noi possiede una banca. Okay? Noi abbiamo delle attività, quando un'attività commerciale fa soldi, cioè ha successo, è logico che quei soldi derivano da qualcun altro. Allora, se questa signora è un'imprenditrice e ha lanciato un prodotto che sta vendendo da pazzi, è perché qualcuno qua dentro glielo sta comprando. Quindi lei ha accumulato del denaro, ma qualcuno l'ha perso qui gli è uscito dalle tasche, d'accordo? Cioè è logico immaginare, e pensare, ed è assolutamente vero da un punto di vista economico, che tutto il denaro che circola qua dentro è semplicemente un giro di vasi comunicanti, si alza da una parte e si abbassa da un'altra. Se qualcuno guadagna, qualcuno spende. Se qualcuno risparmia, qualcuno si indebita. Non c'è possibilità di far sì che tutti noi qua dentro allo stesso tempo cresciamo di denaro. E eh, da dove viene? Qualcuno, se, se, se, qui cresce, là deve calare. Se là cresce, qui deve calare. Non c'è pezza. D'accordo? Le banche qua dentro, e stanno qua dentro le banche, creano denaro. Questo è vero chi lavora con le banche sa che le banche creano denaro, però le banche creano anche indebitamento. Cioè per ogni singolo centesimo di denaro creato dalle banche esiste un indebitamento. Di nuovo si è alzata una colonnina e si è abbassata una colonnina da qualche parte. Non, neanche le banche possono creare del denaro al netto, cioè un denaro che entri in questa stanza, che benefici tutti, senza che nessuno se ne sia privato, o senza che nessuno si sia indebitato. Qua dentro non si crea denaro, è impossibile. D'accordo? Allora, come si fa ad avere più denaro qua dentro? È eh, eh, gioco forza immaginare che l'unica possibilità è che un contenitore esterno da qua crei un valore finanziario e lo immetta qua dentro. D'accordo? E questo è quello che fa ogni singolo Stato al mondo attraverso quella che si chiama la spesa pubblica lo Stato proprietario di una moneta, il dollaro, la sterlina, la lira, il marco, eccetera, crea questa moneta all'atto della spesa, compra un ospedale qua dentro, paga i, gli operai che l'hanno fatto, l'azienda che l'ha fatto, paga l'indotto dei prodotti che sono stati venduti per fare quell'ospedale, costruisce una strada, paga stipendi a eh, insegnanti, a consulenti, alla polizia, ai pompieri, eccetera. Okay? Quindi crea una spesa che entra qua dentro. Qui nessuno si è privato di un singolo centesimo nel momento in cui lo Stato ha deciso di costruire quell'ospedale. D'accordo? Quindi è denaro che è entrato. Poi cosa fa lo Stato però? Fa anche un'altra cosa che è un po' meno, un po meno carina, tassa. Ok? E quindi prende il denaro che solo lo Stato può aver creato perché nessuno di noi può creare le lire, i marchi, i dollari, gli yen, eccetera, prende il denaro che lo Stato ha creato, che ha messo qua dentro, e lo tira fuori da qua, lo, lo, se ne riappropria. Attenzione al gioco. Allora è ovvio che se lo Stato spende 150 e tassa 100, ci lascia qua dentro al netto 50. Ok? Questo vuol dire che tutta questa cittadinanza italiana si è arricchita di 50, senza essersi privata di un singolo centesimo. Ha messo 150, ha tolto 100, ci rimangono 50 netti. Perfetto. Se lo Stato decide di mettere 100 e di togliere 100, qua dentro ci rimane zero. Siamo esattamente da capo. Non abbiamo un singolo centesimo di, di ricchezza finanziaria aggiunta. Non possiamo risparmiare niente, non possiamo reinvestire niente, siamo nella stessa condizione di prima. Okay? Se poi lo Stato decide, sciaguratamente dal mio punto di vista, di spendere 100 e tassare 150, qua dentro andiamo a meno 50. Un anno meno 50, un anno meno 30, un anno meno 45, un anno meno 20, dove finiamo? Finiamo nello Zimbabwe. Allora, lo Stato che spende di più di quello che tasse, e lascia 50 qua dentro per tutti noi, è in deficit di bilancio. Lo Stato che mette 100 e toglie 100 e ci lascia secco fa il pareggio di bilancio. Lo Stato che spende 100 e toglie 150 fa il surplus di bilancio. Oggi tutti i media vi raccontano che la virtù dell'Italia sarebbe il pareggio di bilancio, cioè rimanere a secco, o il surplus di bilancio, cioè impoverirci anno dopo anno di 30, 40, 50, 60, 30, 20, 50, eccetera. Con quale insensata idiozia, dal mio punto di vista anche criminale, perché questa gente sa benissimo, conosce benissimo l'economia, sa di cosa stanno parlando, con quale insensata idiozia si va convincendo i cittadini che fare un pareggio di bilancio fa il bene dell'Italia come fa a fare il bene dei cittadini un pareggio di bilancio lasciandoci zero nelle tasche? È impossibile, è matematica. L'abbiamo messo in Costituzione. Oggi nella Costituzione italiana c'è scritto che l'Italia deve fare questa cosa, mettere 100, togliere 100, mettere 150, togliere 150, lasciarci sempre a zero. Questo è un impoverimento automatico della società, cioè sono gli stipendi stagnanti i redditi stagnanti, i servizi stagnanti, le infrastrutture stagnanti in un arco di tempo di 10, 15, 20, 50, 60 anni. È impoverimento automatico. Okay? C'è un motivo per cui fanno questo. Eh, sanno benissimo quello che stanno facendo. Vogliono riprendersi la ricchezza, okay? non lasciarla a noi, ma questo è un altro discorso. Stiamo sulla parte tecnica. Attenzione, detto questo, Chiarito un attimo il discorso dei bilanci settoriali, i bilanci dei settori, settore governo, settore non governo. Chiarito un attimo questo, andiamo a vedere una terza cosa. Qua c'è un altro settore, okay? che lo chiamiamo il settore estero. Il settore estero è un settore esterno a noi che siamo in questa stanza. Anche loro possono spendere da noi con le frecce così esattamente più di quello che ci tolgono. È chiaro che se comprano da noi più prodotti di quelli che noi compriamo da loro, è ovvio che noi gli diamo 100 soldi, loro ce ne danno 150, noi incassiamo 50. Quindi è possibile che un paese possa, diciamo, bilanciare un governo che non fa il suo dovere buttandosi disperatamente su questi signori qua. Però capite benissimo che un sistema di questo genere è totalmente inaffidabile, perché il settore estero prima di tutto può decidere di andare a spendere da qualche altra parte. Le dinamiche della globalizzazione fanno sì che adesso paesi emergenti che tutti conosciamo riescano a produrre qualità e tecnologia ormai quasi pari alla nostra, se non addirittura pari alla nostra, a prezzi che sono 10-15 volte inferiori. Eh, si apre una guerra, una concorrenza verso il basso che è spaventosa. L'azienda italiana a questo punto deve disperatamente tentare di vendere all'estero perché deve giocare qua invece che avere i soldi da qui, ok? quindi deve mettersi in competizione con l'azienda cinese, con l'azienda indiana, brasiliana, portoghese, eccetera, tedesca, che barano i tedeschi fra l'altro, quindi hanno anche i giochi truccati, ma voglio dire, allora cosa deve fare un'azienda italiana? Non potendo più avere niente che gli entra da qua, deve tagliare da qualche parte, dove va a tagliare? Nello stipendio dei dipendenti, perché deve vendere le scarpe, deve vendere l'orologio, deve vendere il, il, il carburatore del trattore a un prezzo inferiore al concorrente cinese, indiano e quell'altro. E allora si parte in una gara a ribasso micidiale, dove nella realtà per riuscire ad avere più investimenti da qua di quelli che noi portiamo all'estero, finiamo per distruggere i redditi italiani. Oltre al fatto che ho citato all'inizio, per cui a un certo punto questi possono decidere che in Italia non comprano più. Per cui io sinceramente devo dire una cosa. Se noi pensiamo, come pensano certi economisti, che secondo me, nonostante studiano tanti anni, non sanno di cosa stanno parlando, se noi pensiamo che un paese si possa reggere su questa gara, pensiamo veramente alla rovina dell'Italia. Noi dobbiamo avere un governo che è l'emissore della moneta, che ne può emettere tanta quanta gliene pare, senza reali problemi, che faccia il gioco virtuoso, spenda a deficit, specialmente nei momenti di bisogno, come sono questi, questi anni di adesso. Noi abbiamo l'economia italiana che si sta avvitando disperatamente e c'è bisogno di un intervento del sovrano, di chi può emettere la moneta, per iniettare beni finanziari qua dentro, vuol dire creare piena occupazione, impiegare tutti i disoccupati che sono stati resi disoccupati dalla crisi economica, impiegare i sottooccupati che si sono laureati e lavorano per 800 euro, per 600 euro, okay? creare le infrastrutture per rilanciare le aziende italiane, come hanno fatto i tedeschi, mentre dicevano noi di non farlo, e non potevamo farlo perché era spesa pubblica, loro lo facevano barando, okay? cioè fare tutta quell'opera di iniezione di beni finanziari qua dentro che rilancia il Paese. Questo noi dobbiamo fare, contare su questa gente, ma attenzione. Attenzione, riproduco quello schema che abbiamo appena visto in una piramide, faccio due piramidi, Ok, lo schema che abbiamo appena visto si può riprodurre in questo senso. In cima c'è il sovrano, cioè il governo. Il governo è in cima a tutto, d'accordo? Sotto al governo, questo è l'emissore della moneta, sotto al governo c'è tutto il settore non governativo, NG, d'accordo? Che comprende banche, aziende, famiglie. Okay? Abbiamo visto che il governo può decidere di operare quella spesa virtuosa, tassare meno di quello che spende. D'accordo? Questo è. Guardate questa piramide. In cima c'è il sovrano, la Banca Centrale Europea, emissore della moneta. Sotto ci sono le banche internazionali europee e qua c'è il settore non governativo, che invece di avere banche, famiglie e aziende, ha governo, aziende, famiglie e banche commerciali, ce le mettiamo anche quelle. Okay? Che cosa è successo? È stata creata l'Eurozona. Cosa vuol dire? Questo era l'emissore sovrano della moneta, le lire, i dollari. Qui c'erano monete sovrane, i dollari esistono ancora, sono ancora sovrani. Okay? Questa è l'emissore dell'euro, moneta sovrana adesso, solo che l'emissore della moneta, colui che poteva fare questa operazione, è diventata una banca, una banca centrale europea, formata da 17 banche centrali nazionali. Okay? Quando questo signore crea il denaro, cosa fa? Non fa come faceva questo signore qua, il governo crea spendendo costruisce l'ospedale, paga lo stipendio pubblico, fa l'infrastruttura, eccetera, paga il poliziotto, il, il pompiere. Quando la BCE crea il denaro, lo immette dentro le banche di investimento internazionali, europee, okay? le quali banche internazionali di investimento europee prestano il denaro, gli euro, direttamente al governo che sta nel settore non governativo, cioè il governo italiano è diventato esattamente come il signor eh, Mazzetti, qua dentro, che per comprare l'auto va alla finanziaria sotto casa e dice ho bisogno di soldi per comprare l'auto. E la finanziaria gli dice te li do all'8%, prendere o lasciare. Questo fa, succede adesso con l'euro. Il governo italiano va dalle banche, che hanno ricevuto gli euro direttamente dalla BCE e dice ho bisogno di soldi per pagare gli stipendi, per fare le infrastrutture, eccetera. Okay? Perché devo darli alle aziende, devo darli ai miei cittadini, eccetera. Le banche dicono ok, 5%, 6%, 7%, ci fidiamo, non ci fidiamo. Lo spread, lo spread, eh, i tassi che si alzano, Draghi che deve intervenire, la paura, l'Italia fa default, siamo nei pigs, la vergogna dell'Europa, eccetera. È tutto questo il discorso. Allora è ovvio che io come cittadino oggi non posso più chiedere al mio governo di fare la spesa virtuosa e riportare l'Italia nei G7 così come fu negli anni in cui l'Italia aveva la lira e spendeva deficit, creando un debito fittizio che non è il debito del governo, non è neppure il debito dei cittadini. Oggi non posso più farlo, perché il mio governo, a parte che è in mano a un criminale, ma voglio dire, fosse in mano a una persona onesta, dovrebbe dire guarda mi piacerebbe tanto darti del denaro, cioè darti di più di quello che ti tasso, ma oggi non posso perché devo restituire ogni centesimo a questi usurai che stanno qui e questi non perdonano. E se non glielo restituisco non me ne danno più, perché io non posso più crearlo. L'Italia non crea gli euro, non può creare, stampare un singolo euro, non può, non è più l'emissore degli euro. Quindi un onesto governo ti deve dire, guarda cittadino, mi dispiace, non posso più. Allora il cittadino dice, ma come? Noi eravamo in una condizione dove avevamo un governo dal 1948 fondato dai padri costituenti della Repubblica Italiana che poteva inventare i soldi, spenderli a deficit per la cittadinanza, arricchirci tutti senza creare disastri economici, e siamo stati un paese benestante dal, dal 1948 sostanzialmente, diciamo, fino al, al, al 1999, come io ero in una situazione del genere e adesso mi ha messo qui e non posso più fare niente. Ma come? Ma cosa è successo? È stato creato l'euro. Ma come è stato creato l'euro? Ma non era la nostra fortuna, ma non era l'arricchimento dell'Italia, non era il grande rilancio economico, ma non era la fortuna dei cittadini. No, non vi hanno spiegato come si crea l'euro, vi hanno ingannati, vi hanno fregati. Questo è un progetto che ha 70 anni, pensato da economisti, macroeconomisti e banchieri europei che conoscevano il funzionamento della moneta alla perfezione e che sapevano che il signor Knapp, assieme a Keynes, assieme a Inns, assieme a, a, a Godley, assieme a tutti quelli che sono venuti dopo, assieme a Kaleschi, altro grandissimo economista dimenticato, sapevano che questi avevano capito come funzionava il, la moneta dello Stato, avevano capito benissimo che lo Stato poteva tranquillamente usare la moneta per tutelare il 99% dei suoi cittadini e creare piena occupazione, pieni servizi sociali, piene infrastrutture, piena produzione aziendale, aiutare le aziende, cosa che gli Stati Uniti hanno fatto all'infinito, fra l'altro. Voglio dire, ok? hanno ah, capito benissimo come funzionava. Allora questi hanno detto no, no, no, no, no, no, questa cosa non ci piace, troppo potere alla gente, troppo potere al popolo, troppo potere agli, alle piccole e medie imprese, troppo potere a questo popolino di ignoranti, aperte le virgolette, chiuse le virgolette, a questi outsider rompicoglioni, Walter Lippmann, uno degli ideologi di questo disastro americano, che scriveva noi siamo gli outsider rompicoglioni, Okay? No, no, no, no, bisogna fare un'altra cosa, bisogna togliere a questo Stato questa capacità perché altrimenti acquisisce troppo potere, c'è troppa democrazia e questo non ci va. Eravamo i padroni del mondo nel Settecento, nell'Ottocento, torneremo i padroni del mondo. Ecco cosa si sono inventati. Questo. E in questo sistema noi siamo finiti, qua non si può uscire può intervenire Draghi a fare la sua uscita che compra titoli di Stato, per cui adesso per qualche mese qualcosina respireremo un po' d'ossigeno, cioè nel, come dire, siamo sotto l'acqua completamente, ci tirano fuori di una narice, ma scusa io non voglio stare sotto l'acqua di una narice, io voglio stare fuori dall'acqua, respirare bene e essere contento. No, Draghi interviene, abbiamo una, una narice fuori dall'acqua, ok? Va bene. Ma perché dobbiamo stare in questa condizione? E perché ci hanno detto che questa era la fortuna dell'Italia? Allora, torniamo un attimo qua per capire un po' meglio il discorso di questo debito pubblico, perché naturalmente tutto questo discorso fila molto liscio, fino a che qualcuno non vi dice no, no, guarda che Paolo Barnard è uno che dice delle cose che noi abbiamo smentito da tanti anni. Il debito pubblico si può creare, si può momentaneamente arricchire la cittadinanza, si fa quella bella operazione delle frecce che dice Paolo Barnum, però poi è debito e tu lo devi ripagare. E allora, caro mio, Paolo Barnard ti vende una, una frottola, cioè ti dice eh, la gallina, eh, eh, l'uovo oggi e non la... com'è? Detto, non mi ricordo più. La, l'uovo oggi, gallina... Eh, esatto. Eh, è meglio l'uovo oggi che la gallina domani, una roba del genere questi, non li ho mai imparati bene questi, e, e smentisce quello che abbiamo detto. Allora, guardate un attimo questo, questo è, una, um, questo è un grafico del Fondo Monetario Internazionale che riguarda l'Italia, la riga blu è il bilancio del governo, okay? e questo è il bilancio di noi, d'Italia. non governo, siamo noi. Guardate com'è andata. Regolarmente negli anni vedete che tutto quello che il governo spendeva, scusate, si tramutava istantaneamente nell'attivo dei cittadini. Ma è logico. Ma chiedo scusa, ma voglio dire, io, se io sono un fabbro che lavoro per un'opera un pubblica, dobbiamo fare un ponte, wow, dobbiamo fare un ospedale, bisogna fare fondamenta, se sono un'azienda che fa eh, materie plastiche, devo fare il pavimento di uffici pubblici o, o di scuole, eccetera. Quello che mi viene pagato come azienda, come stipendio, come fa a essere il mio debito? È la spesa pubblica, la freccia, ok? come fa a essere il mio debito? Questo non capisco. Se io compro, se io sono un cittadino qui di Migliarino, compro un titolo di Stato e do 1000 euro e quel titolo mi rende, oggi mi può rendere il 5-6%. 1000 euro stavano sul conto corrente dell'Unicredit a prendere, so, meno dell'1%, adesso sono su un conto del tesoro, sono sempre a mio nome e prendono il 5%. Come fa a essere il mio debito questo? Non capisco. Cioè, perché la spesa dello Stato è il debito dei cittadini? Come fa a esserlo? La spesa dello Stato è sempre l'attivo dei cittadini, questa è la situazione americana, stessa storia. Cioè, si, il deficit di bilancio di uno Stato a moneta sovrana è al centesimo l'attivo dei cittadini. Bilancio del governo, bilancio del settore domestico privato. Ora, però ci dicono un'altra cosa, e questo è eh, interessantissimo, ci dicono ok, eh, ammesso anche che sia dimostrato che eh, in fondo è vero che un titolo di Stato arricchisce un cittadino, non lo impoverisce, che uno stipendio arricchisce il cittadino, non lo impoverisce, neanche lo indebita, a meno che poi lo Stato non decida di tassare a morte, <laughs> ma è una scelta politica, okay? tutta questa creazione di denaro, sì, vi arricchisce, però Paolo Barnard non vi dice che crea inflazione. E allora dopo è come se io vi dessi 100 soldi e poi con l'inflazione ve li mangio tutti, non avete avuto niente in realtà. Allora l'Italia aveva inflazione, certo che aveva inflazione, noi eravamo più poveri, vediamo un attimo, questo è molto interessante. Okay? Questa è l'Istat, serie, serie storica inflazione media italiana 54-2010, okay? la serie storica, questa è l'Italia con le sue inflazioni, andiamo a vedere le inflazioni dell'Italia partiamo dal 1955, 2%, 3, 4, eccetera. inflazioni sono variate tantissimo, il 70, il 5%, il 71, il 4, 8 e via andiamo avanti, il 12% degli anni 70, il 17%, inflazioni molto importanti. Okay? Guardiamo il 1980 che ho messo in rosso perché è l'anno in assoluto dove l'Italia ha avuto la maggiore inflazione della sua storia, il 21%. E quando vi dicono lo Stato spende a deficit, qui l'Italia stava veramente spendendo a deficit, infatti era il 1980 è stato l'anno in cui l'Italia proprio è esplosa nella sua ricchezza, talmente tanto poi che è finita in corruzione, mazzette, di tutto e di più. Eravamo anche forse troppo ricchi. Allora, questo è il 1980, l'Italia ha il 21% di inflazione e l'economista Monti dice Paolo Barna vi ha venduto una frottola perché spendendo tanto poi si crea inflazione. Perfetto. Andiamo a vedere l'Italia dell'inflazione. Allora, questo è un eh, grafico del, del, dell'OCSE, OECD, OCSE, non so se si legge, Economic Outlook, ok? Um, allora, il tasso di risparmio delle famiglie in Italia e in altri paesi europei, una comparazione internazionale. Abbiamo Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Spagna, Svezia, Giappone, Stati Uniti, eccetera. 1980, l'Italia ha il 21% di inflazione. Abbiamo il 21% di inflazione. L'Italia è il paese col più grande risparmio privato del mondo nel 1980. C'era l'inflazione. Ha creato un disastro, ha impoverito gli italiani. Perché gli italiani nel 1980 con l'inflazione al 21% avevano il 25% di risparmio privato nelle famiglie. Voleva dire che ogni famiglia italiana in media, <laughs> in media risparmiava il 25% del suo stipendio dopo aver, eh, eh, dopo aver speso tutto quello che doveva spendere per vivere. Le vacanze, le ferie, l'auto, l'assicurazione, il condominio, eccetera. Com'era possibile che con un'inflazione così noi avevamo il 20, eravamo il paese che risparmiava di più al mondo? Ma come, non eravamo lo Zimbabwe? Andiamo a vedere gli anni virtuosi. Oh, ecco gli anni virtuosi. Cominciamo a scendere con questa maledetta inflazione perché Paolo Barnard vi sta vendendo delle frottole. Adesso qui abbiamo la spesa pubblica che è crollata, siamo entrati nell'euro, non abbiamo più una moneta sovrana, il giochetto cartalista di Paolo Barnard e dei suoi economisti non funziona più ed ecco che finalmente abbiamo un'inflazione virtuosa. Ecco, questo è un paese serio, un paese serio, con i conti in ordine, 0,8% di inflazione. Oh, Eccoci, andiamo a vedere i dati dell'economia reale. Questa è sempre l'Ocse che ci racconta che l'Italia nel, nel 2009 ha un risparmio privato del 6,8%, è crollato di quattro volte. Eravamo il paese che risparmiava al 25%, con l'inflazione allo 0,8 risparmiamo allo, al 6,5%. Questo deve mettere nella testa di tutti voi, anche se non siete economisti, L'idea è che quando vi raccontano le frottole dei fantasmi, degli spauracchi, dell'inflazione, vi raccontano bugie. Nella realtà l'inflazione non è un parametro economico che possa far paura nel momento in cui viene gestita dalla spesa dello Stato in maniera appropriata, cioè mantenendo la funzionalità dei redditi pari all'aumento dell'inflazione. Semplice. Ok? E... Sulla disoccupazione, guardate l'Eurozona. Questa è l'Eurozona. Ci avevano promesso che l'Eurozona sarebbe stato il miracolo eh, dell'economia e del benessere dei cittadini, cioè l'occupazione la prima cosa. Allora, noi entriamo nell'euro nel 1999 formalmente nel 2002, questa è la fonte dell'Eurostat, d'accordo? Questi sono i tassi di disoccupazione. Abbiamo eh, Giappone e Stati Uniti e poi abbiamo sopra l'Europa dei 17, cioè l'Eurozona, e l'Europa dei 27, l'Europa generale. Guardate che roba. Ma non ho capito, ma non era l'euro che doveva portare la fortuna dell'Europa, il crollo della disoccupazione, l'aumento della produzione. Cos'è successo? Arriviamo al 2008 che abbiamo ancora dei tassi di disoccupazione poi guardate anche dopo. 2009, 2010, 2011, qui stiamo arrivando al 12% con delle medie in Europa che arrivano al 40%, al 50% di disoccupazione, ma l'euro non doveva portare alla fine di questo disastro, perché paesi con la moneta sovrana come il Giappone e gli Stati Uniti sono rimasti sempre, lungo tutto il decennio, a un tasso di disoccupazione quasi della metà dei nostri? Gli Stati Uniti hanno fatto l'impennata nel 2008 per la crisi finanziaria, ma la crisi finanziaria è una crisi artificiosa, creata a tavolino, non è una crisi della spesa dello Stato, un'altra cosa. Il Giappone è rimasto come era prima. Guardate l'Europa che disastro. L'euro non ci ha portato un posto di lavoro in più. Eh, anche questo è interessante. Possiamo fermarci un attimo qui. Allora, ehm, una delle cose sempre che ci raccontano per convincerci del fatto che è necessario ribaltare questo paradigma virtuoso, che io descrivo come paradigma virtuoso, ok? Cioè questo, con moneta sovrana, ci raccontano, come abbiamo visto, il problema del debito, cioè ci dicono il debito è il debito dei cittadini e dei nipoti, che abbiamo visto che non è vero e non può essere vero, eh, ci dicono che ci sarà inflazione, abbiamo visto che l'inflazione non conta una cippa, detto come va detta, se lo Stato sa fare il suo mestiere dal punto di vista della gestione monetaria. Eh, ci raccontano della disoccupazione, la disoccupazione in realtà è aumentata perdendo la moneta sovrana e perdendo le spese a deficit, meno deficit è aumentata la disoccupazione, non è diminuita. Okay. E l'altra cosa che ci dicono è questo, l'Italia è un paese che eh, non era competitivo, ha delle colpe perché le aziende italiane non sono competitive, il mercato del lavoro italiano è troppo regolamentato, i sindacati hanno fatto troppo lavoro, hanno chiuso, strangolato la flessibilità in Italia, eccetera. E quindi dobbiamo di nuovo credere alla, alla quarta, quinta menzogna eh, che ci vendono oggi per imporci l'austerità e eh, creare questa flessibilità in entrata e in uscita del mercato del lavoro che vuol dire gente che sta a casa o che guadagna zero, ragazzi che non hanno futuro, non potranno mai sposarsi, nemmeno che meno fare un mutuo, eccetera. Andiamo a vedere una roba. Sapete che nel mondo esiste un consesso di economisti e finanzieri e industriali che è probabilmente forse il più alto al mondo, cioè il luogo, il momento più eh, prestigioso di riunione di questa gente, che è il World Economic Forum, a Davos, in Svizzera, passa anche nei telegiornali ogni tanto, quindi probabilmente qualcuno se lo ricorda, ogni febbraio, se non mi sbaglio, a Davos in Svizzera si riuniscono questi magnate dell'economia internazionale, soprattutto grandi industriali e finanzieri, e fanno questo summit. In questo summit loro, ehm, una delle cose più importanti che esce dal summit sono le pagelle dei singoli stati che servono agli investitori per sapere dove andare a investire i loro soldi. Loro vanno a Davos e chiedono agli specialisti di Davos di stilare le pagelle perché devono andare a investire. E queste sono alcune delle pagelle più interessanti. Nelle pagelle eh, c'è questo indice globale di competitività. Okay? La Svezia, tanti, tanti dati interessanti, ma quello che conta per un investitore, l'occhio dell'investitore cade sempre qui. Perché l'investitore vuole sapere quali sono i fattori più problematici per andare a investire in Svezia, in questi paesi. Allora, qui c'è scritto, non so se lo leggete, un mercato del lavoro troppo regolamentato, come in Italia. Troppe tasse. Questa è la Svezia. Non andiamo bene per niente. La Fornero direbbe, qui bisogna deregolamentare il mercato del lavoro. Questa è la Finlandia, quali sono i maggiori problemi in Finlandia? Troppe tasse, il mercato del lavoro è troppo regolamentato. La Fornero boccia la Finlandia assieme all'Italia, la Germania. Addirittura la Germania è il primo problema in assoluto, nonostante tutto quello che ci raccontano a noi che siamo, è il mercato del lavoro troppo regolamentato. Andiamo malissimo. Arriviamo alla Svizzera, poi non ne parliamo, addirittura non solo la Svizzera ha un mercato del lavoro troppo regolamentato, ma anche una forza lavoro che è poco formata, inefficienza del governo, troppa burocrazia. Messi malissimo. Secondo i dogmi dell'austerità e dell'economia attuale, questi sono paesi che dovrebbero affrontare con urgenza un problema grave per rendersi competitivi. Questa è la pagella finale del summit di Davos 2011-2012 e queste sono le Nazioni più competitive al mondo.